So pagpalang uh, morning na po sa inyo lahat sa kamantakon ng daigdig, umaga man o gabi. Diyan sa ito nga lang yan. This is Mr. Frank Sabi, start the day with a big smile. Sa dito na tayo para mag-create ng another video. So don't care for once, like and share this video. Love you Wala pa akong ligo. <laughs> Okay, go. Oh, sige, sige, sige lang. Wait lang, wait lang. Yan, steady lang. Yan, okay. Okay. Thank you. Vamos lá, bebê, de